j'allais rejoindre ma mère dans la merveilleuse ville de Gatineau. Je m'étais dit qu'en revenant, je m'arrêterais sur le chemin pour adopter un chat. Il y avait sûrement ça, un chat, entre Gatineau puis Montréal. Mais il y avait juste un petit détail à régler pour que mon plan fonctionne. C'est quoi que t'avais dit c'était le problème? Ben, je ne sais pas exactement, mais c'est pas la batterie. Évidemment pas. Ouais. ça fait qu'il y a 40 km extra à payer. 2,50 le km. Il y a 100 plus taxes. C'est bon? Ouais. OK. Pas mal le choix, hein? Ben. Mais sinon, vous m'arrêtez à 160 km, puis là, je fais réparer euh, qu'est-ce qu'il y a à réparer, genre? Ouais, ouais. Sauf que je peux pas vraiment vous, juste vous laisser comme direct à 160. Il faut que ça soit un garage. Ici, maintenant, mettons, on arrête. Euh, sur le chemin, parce que mhm. ça va coûter plus cher. Tu veux dire si, si on fait 160 km? Si on fait comme une pause. Non, comme si on arrête faire une pause. Ça dépend combien de, combien de temps tu veux arrêter. Comme 15 minutes. Non, ça va être correct. Quoi, tu veux juste arrêter manger ou quelque non, chose? Non, j'aimerais euh, trouver un chat. Trouver un chat? Ouais. OK. Ça se trouve où, les chats, euh, entre Ottawa et Montréal? Y a-t-il un endroit spécifique où il y a beaucoup de chats? Ben, une ferme. OK, on s'en va se trouver une ferme, là. Ouais, ouais. OK, OK, OK. Ça, se peut qu'il va y avoir du millage extra. Ah, ouais. Ouais. <laughs> Euh, ben, pas, ben, du millage, s'il si faut qu'on trouve une ferme, il va y avoir du millage extra à payer. Puis, euh, si les chats ne veulent pas être attrapés, euh, il va y avoir probablement du temps sur les lieux à charger pour... Euh, puis si moi je suis obligé d'être impliqué à trouver des chats aussi, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des charges pour, euh, pour ça. Parce que moi, quand, je trouve des chats, moi je, charge beaucoup. Mais est-ce que tu es bon? Comme es-tu capable de... T'as-tu une intuition pour trouver comme euh, une femelle <clears throat> grise avec le poil long? Oh, tout est possible. Mais selon on tente toujours de extra charge. Ah, c'est sûr. Ça, les, les ces chats-là, avec cette description-là, c'est quand même. Euh, sont pas super rares, mais euh, ceux-là sont chers. Ben, peut-être on va en trouver vite d'abord. Vous avez 15 minutes gratuites, madame, avec votre carte CA. 15 minutes de recherche de chat gratuit. Ben 15 minutes de service gratuit. Ça fait qu'on a déjà brûlé à peu près 5 euh, minutes sur, les, sur les lieux euh, là-bas quand, je vous ai ramassé. On va brûler un autre 5 minutes quand on, quand on arrive à Montréal pour déposer le véhicule. Mais ben, ça, c'est ça, veut dire, extra, ça fait partie de Ça veut dire que vous avez 5 minutes euh, qui va vous rester gratuit pour la recherche des chats. Seulement. Wow! Mais est-ce que vous connaissez bien le secteur? De quel secteur? De entre, euh, sur la 417, entre ici puis Montréal. Oui, assez bien. Fait que déjà, vous pourriez savoir comme quelle ferme a plus de chance d'avoir un chat. Non, non. Habituellement, quand je, quand je suis à la recherche des chats, euh, je m'en vais à l'est euh, entre Ottawa et Toronto. Ah ouais? ouais peut-être on devrait aller en cette direction-là. <laughs> c'est quand même beaucoup d'extra villages. Oui, oui, mais si tu veux trouver un chat, euh, on n'a pas de choix, On peut trouver, on peut, on peut chercher des heures puis des heures là, entre Ottawa puis Montréal, on n'en trouvera pas. Est-ce que c'est parce que tu aurais une préférence, disons, pour les chats euh, ontariens? Ontariens, peut-être. Peut-être. Ils sont, plus faciles à trouver, je pense. C'est entre Ottawa puis Montréal, c'est rare. Euh, j'en ai jamais vu. Euh, moi, je fais le trajet d'Ottawa à Montréal assez souvent, puis j'ai jamais trouvé des chats. Ça fait que. Même il y en a plus de chats à New York. Est-ce que toi, tu possèdes un chat? Non. Non. Est-ce que tu as déjà eu un chat? Jamais. Jamais. Mais tu pas été contaminé de la bactérie qui rentre dans le cerveau des humains, puis qui rend comme les gens fous des chats. Non, je pense, ben j'espère. Mais on sait jamais. Hein. Je suis quand même assez stable puis normal, je me trouve. Mais juste pas fou, pas fou en général, juste comme vraiment fan des chats. Oh, j'aime tous les animaux. Ah, ok. Je suis. Euh, j'ai un gros cœur pour euh, les petits. Euh, les petits animaux. les médiums animaux aussi, les, même les gros animaux. Oui, tous les animaux sont sont super cool. Ouais. Fait que ça, ça vaut sûrement comme 10 minutes de recherche de chat, Comme tout ton amour des animaux. comme, mettons, la 5 minutes. Ben, je charge pas, euh, moi, je charge pas aux animaux. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de charge aux animaux. Mais on pourrait voir ça inversement, comme il y a un chat dans le besoin qui cherche un maître. Puis là, nous, on est comme, on est comme là pour le chat. Ouais. Donc, si tu ne charges pas aux animaux, c'est comme un peu, mettons, on leur rend service, donc c'est du pro bono. Ben, on rend service à un chat qui va être adopté. Ouais. ouais. Si on trouve le, Si on trouve le bon chat, je suis ouvert. Ouais, ça, j'espère, J'espère, parce que... Ça va que toi, tu veux vraiment un chat aujourd'hui. T'en as pas de chat? J'en ai plus. T'en as plus? Non. Ça m'en prend un. Est-ce que c'est ta première fois à visiter Ottawa? Euh, non.